Hmm. Y bueno, ¿quién podía ser el oponente 13? <laughs> ¿Qué hermano? Free Day. <laughs> ¿Con qué viene? ¿Con el machete también, boludo? Bueno. Bueno. No, esta es la que revive, creo. Sí, sí, tiene sí. la cadena. Tiene skin, boludo. no, ah, es, por la diferencia. Mínimo, ¿no? Está bueno igual, ¿no? Qué liga la sangre en el pantalón, boludo. Qué hijo. ¡Oh, no! Basta, imparable, Jason. Solo yo soy imparable. ¿Me escuchá? ¿Me escuchá, pendejo? Solo ah. yo soy imparable, pendejo. <laughs> Solo yo, pendejo, malcriado. ¡Chao, ah. criado bueno, eh, eh, eh, eso, es lo que más me gusta esta versión. Tenía media barra, viste que según cuántas barras tengas abajo a la derecha la, ah. pues ahí es cuánta vida recargada. Si tenés todas, creo que viene hasta por acá. Qué viaje. Te, come las tres barras, ¿no? Pero revivís, ¿no? Ah, eso yo no sé hacer. Yo quiero, hacerlo cargado, bufiado, a ver cómo es está legal poder buscar las habilidades. Ahí la metió que... Sí. Creo que sí. Derroche derroche Yo tengo un machete, carita. Tengo rango y vos no. Más allá de que reviva. Vas a revivir solo para morir para el x No tenía mucha gorra. Uh, Que bien, cortate Jason. No me hagas nada tampoco. Grita. Te voy a hacer gritar. No. Jason. Ni así, che. Ni así, durito el cara, ¿no? Impresionante. Estás loco, te voy a tener que cobrar la plata que te estoy haciendo para la cripta, cara. <laughs> Lo gastarán algo, boludo. Vemos en qué la podemos gastar. Anda re fly ahí, ¿no? Sí. Episodio, episodio, pelea 14 entonces. Pelea 14. Contra Reptile. Tú, habla. No. <laughs> Ni aunque me lo pidas, por favor, Gary. Ni así. Lo gritó cortándole con un machete. Te voy a hacer caso porque llama un retín Corte de cara. Oh, sangre verde. Qué ilegal. Salta sangre. <laughs> Salta sangre. No, se agachó y se cubrió todavía. Toma. Lleve. Me caga una reptil. No, ah, no tengo barro, claro. Ah, me estaba golpeando, pero mierda. Uh, te quemaste, eh. Que te quemes, cara. aunque te... ¡Uh! ¡Ah! Jodido, madre. Salió sangre negra, tío. no... Qué hijo de puta, es que ese tablazo me dejó fuera de combate. Si, no te lo esperaba, aparte. No, no, no. Yo no sabía que podía una tabla ahí, podía. me diste un mini golpe, chico pija. confiado, confiado. No, Qué chupa. de vuelta, boludo. No, pero otra vez no me Golpe Jason. Ah. Lo que he cortado. Los verde. Ya, para mezclar. Está la verdura. Está frito cara por adentro. Jason man. wins. Fatality. Good man. Vabbè. You can. Já passou Raiden. Passou Raiden. Passou Johnny Cage. Dale, matou, cara. Tu. É. Tranquilo, cara. Cámara lenta. No. No. Trancazos siderales. Pa, que ahora no se sale, menos mal, ¿no? Toca. No pueden evitar mis agarres mortales de Jason. Sparky mm. Ha sido penetrado. Ha sido penetrado. ¿No? Break con un rayo le dice, qué cool estuvo eso. <laughs> Qué cool. ¡De la barra, cara! No importa, tenía que hacer en algún momento un break y fue en ese momento. Sí, sí. Sirvió. <laughs> ¿Qué te venía eso, verá? <laughs> terminamos echar percha que eso hice carita ahí atrás peleando con los perros no. te vuelta porque tengo una rabia. Ah. Aprenden los hijos puta vos. no lo suficientemente rápido. Oh bueno. Porque sí. ¡Deja no. No. ¡Te odio, Lucan! ¡Te odio! ¡Ay! ¡Seguís sobrando! ¡Seguís sobrando! ¡Ay, los puños! Vete, esa, perro. Voy a llegar cortagoro, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque te voy a cortar vos también. ¡Morite! ¡Cortalo! Claro que lo voy a cortar, perro. Chino. Todo van a ser cortado. Ah, mirá, y justito por el niño del coso. Ay, me bandí un cacho, pero. Una precisión quirúrgica.